हम भूल गए हर बार बदल तेरा प्यार नहीं भूले हम भूल गए हर बार बदल तेरा प्यार दुनिया शिखा छोड़ दिया मेरा मगर तेरा क्या क्या क्या क्या मगर तेरा बोले हम कश्मीर खा घर कश्मीर खा Hãy nhau cho